буюрса биз ал жака барганда өзүбүздүн сабак менен эле чектелбей тилди жана алардын маданиятын үрп адатын жана башка нерселерин үйрөнүп ар тараптуу жакшы жагын алып келебиз